هاد ال message هذا إلى جا من اللولي اش ناكسك كاع ما رديتي على الوطن ديالنا صيفط جوج les vidéos. ودير معنا موعد الى كان شي رجوله وبين لنا ديك ال biceps اللي عامله بالبروتين ال BCAA هاد البطل كيتحداك قولا وفعلا ماشي بحال داك السيد اللي لقيتيه شويه مسكين ناقص العقل ديالو كنتي كتبين للمغاربه بانك انت طلعتي لعندو حتى الاكادير العمليه كاين ناس ما تقدرش تجي ليها وما عندكش الجرأه حتى شباب نجيو لعندك الكاسه لحومتك دير معنا موعد و40 مليون مغربي مشهد علينا وبين لينا الا كان فيك شي رجوله ما مصطفى الخصم راجل عليك وصعيب عليك وبطل عليك وصرايا مرارا وتكرارا و40 مليون مغربي كتحبو كتبغيه بدغاري صعيب توصلو وانت ناقص هرمون تستستيرون وبينا لك هنا شي رجوله وعندك كيوصلك هاد الفيديو هذا عاوتاني وتجنبو رد علينا حنا كنتسناوك انت راك انسان mal discipliné. ضربت الدوره وتقلبات القندوره ولات الحاله مقهوره عاد وليتي كتقول خوتنا المغاربه وليتي كدير ال buzz على ظهرهم وكتاكل خبيه من اليوتيوب ولكن راه حتى واحد ما تيبغيك ابن عمي يلا تهلا في راسك وكون راجل بين لينا وتحياتي لبدر هاري مصطفى لخصم والابطال والرجال المغاربه كاملين من طنجه حتى للقويره كنا وخطركنا وما توقفنا على ود بامكنا قفات الماس ولا واحد من المكناس الريح شريت ريح داس كبي يقلبو القاه ما يضمم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته